लक्ष्मी पूजन करने के लिए सारी तैयारियां करके लक्ष्मी पूजन करने लगी लेकिन उसे लक्ष्मी पूजन का मंत्र नहीं आता था तो वो सोचने लगी कि मंत्र के बिना पूजा अधूरी है अभी चारों तरफ से पटाखों का आवाज आने लगा तो उसने सोचा कि शायद इन्हीं आवाजों से लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो उसने एक मंत्र बनाया और गाने लगी स्वाहा लक्ष्मी माता गेंदा कमल फूल अपना तुमको कोई चढ़ाता कागज के फूलों से मैया तेरा श्रृंगार करता ओम फट फुट स्वाहा लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता आपकी आरती पटाखों से की जाती मेरी पटाखों से की जाती कुछ तो ज्ञान मैया जी इनको भी दीजिए पूजा करते मैया जी जो ऐसी पूजा करते अपना जीवन अपने ही हाथों खत्म करते ओम फट फुट स्वाहा लक्ष्मी माता